प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण कोरिया में चौदहवें सियोल शांति पुरस्कार से शुक्रवार को सम्मानित हुए इस सम्मान को पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय हैं ये सम्मान मोदी को उनकी आर्थिक नीतियों एक्ट ईस्ट नीति और विकासोन्मुखी कार्यों के लिए प्रदान किया गया है खास बात यह है कि मोदी ने इस सम्मान की राशि नमामि गंगे अभियान को समर्पित कर दी है मोदी से पहले ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिवों कोफी अन्नान और बान की मून को भी दिया जा चुका है इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये सम्मान मेरा नहीं है पूरे देश का सम्मान है आज विश्व ने भारत की वासुदेव कुटुम्बकम नीतियों को अपनाया है उन्होंने कहा कि इस सम्मान के साथ जो राशि मिली है वे उसे नमामि गंगे के फंड में भेंट करना चाहते हैं इस दौरान मोदी ने स्वच्छ भारत उज्ज्वला योजना जनधन खातों आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का जिक्र भी किया आगे मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है हमारी सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने ज़मीन पर बड़ा काम किया है आतंकवाद को लेकर मोदी ने कहा कि आज आतंकवाद दुनिया भर के लिए चिंता का विषय बना है इससे लड़ने के लिए दुनिया को एकजुट होने की आवश्यकता है आतंकवाद की बीमारी विश्व शांति के लिए एक बड़ा खतरा है भारत ने हमेशा दुनिया को शांति का संदेश दिया उन्होंने इस दौरान यहाँ शांति पाठ भी किया ये अवार्ड महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर मिल रहा है ये काफ़ी बड़ी बात है पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण कोरिया का भी साथ मिला है आतंक के खिलाफ लड़ने में दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति मून जे इन भारत के साथ आए हैं दोनों देशों की एजेंसियों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का समझौता हुआ है सियोल शांति पुरस्कार के लिए विश्व भर से 1300 नामांकन मिले थे अवार्ड कमेटी द्वारा इनमें से 150 उम्मीदवारों को अलग हटा दिया है 150 उम्मीदवारों में से पीएम मोदी का सिलेक्शन किया गया है कमेटी ने मोदी को the perfect candidate for the 2018 thousand peace prize कहा है जो